कह समधारी श्री राम कह समधारी श्री राम कह समधारी श्री राम कह समधारी सुन लक्ष्मण कर सुन लक्ष्मण पर सुल श्री राम कह समझारी श्री राम कह समधारी सुन करे भनच्छम करे वनवास पिता ने दीना वनवास पिता ने दीना वचन जी सधर लीनादिने वचन जी संग धर सुता सुखदारी संग जनक जनकसुता सुखदृजन कुता सुखदारि सुन लक्षम करी भुनच्छम करी भुनच्छम कर कहि दोष के करी माता माता नहीं दोष के करी माता कही दोष के गई माता हे लिखिया लेख विधाता जी हे लिखिया लेख विधाता जी मेरी मन में सोच कछुना मेरी मन में शोक मेरे मन में शोक कथुना भाई सुन लक्ष्मण कौरी भाई सुख सब दैव अधीन सुख दुख सब दैव अधीन नहीं कोई किसी का जी नहीं कोई किसी का जी जग मूरख जन भन जग मूरख जन भरमारि जग मूर्ख जन भरमारि जग मूर्ख जन भरमारि सुनल छमन करे भाई सुनल छमन करे भाई सुनल छमन करे भाई यह कर्म गति बलवा यह कर्म गति बलवा बलवा भोग बिन हो ये नहारा जी ब्रह्मानंद न मन घबरारी ब्रह्मानंद न मन घबरारी सुन लक्ष मन करी सुन लक्ष मन करी श्री राम कह समझानी राम कह समझानी राम कह समझारी सुन लक्ष्म चल उठे हिम्मत कर चल नहीं जाएगा